ok kati wano tugenda genda ku file manager ya tugenda genda ku file manager yino wano genda ginyigako bweggulawo ereta folders bweziti bwezireeta ezo folders oselectinga eno eyo gyolaba gyentikinze eriko android gyetugenda onyigako eggulewo ya bweggulawo leta folde zino oselectinga data bwonyiga ku data eno esooka eno ejawula gyentikinze ne blue eyo eriko data gyetugenda okuggulawo ng'ogiggulawo ya wano ogenda kufuda ya android noginyigako kati wano tugenda selecting eno esooka eyo eriko data katugiggulewo bweggulawo ereta folders nyingi nyingi nnyo bweziti kati kwezo folders ononyako folda eriko org telegram messenger katuginoonye wano yes ino ngirabye eno eyo gyentike nze ne blue eyo gyetugenda okugulawo tulabe ebirimu ebibeeramu bweginyigako ekwetera wano folders bbiri nakubanza era eya catch nagidiriti nze eya catch oluusi emubeeramu ebanga dust b nemubamu files ezitalina mugaso naawe osobola ogidiriti ngaokuretinga space ku simu yo kati wano in this case tuganyiga kweno files twagala ba firimu zetwa downloadings okuva kweri channel eya telegram kati tugenanyigawo tuganyiga ku files bwanyiga ku files leta folder ya telegram bwegireta ya telegram era gyonyigako neggulawo nekuletera folders ezigirimu kati tuginyigeko ah, tuginyigako eleta folders nnya emu eriko telegram audio telegram documents telegram images telegram video kati wano twagala firimu kuziraba waje ziri oyagala firimu ogenda ku telegram video nolaba video ziwa downloadinze onooba nga ozirabidde ku channel wabula eno zibaayo zekweka eno era oba oyina ogenda n'oziggyayo n'ozidiriti nga ziwamaze olaba osooka naziplayinga muno testinga kati katuginyigeko eyo gyentiikinza eyo gyetugenda oku openinga atumaze ah, ogigula telegramu vidiyo ekulaga firimu zonna zobadde odownloadinga wali eri obazobadde olaba eno gyezeekweka ate era gyosoba n'ozidiriitingira okuzidiriitinga n'oziggyamu onyiga bunyizi n'olemezaako bwoti noonyiga kino kye emputa ebbiini bwekinyiga eba ediritinga ozolaba kalono selekti nze buno bubiri njagala budiritinga nyiga kukano neletya ditufe neamba ok nebidiritinga nebivaamu aine oba oyagala ziplayinga ngaolina app yona kusimuyo gyoinstoli nze ezanya vidiyo era naye nosobola ozizanyirayo oginyigako obunyizi bwoginyiga ekuletera options za players eziri kusimuyo nolondako gyoyagala okukozesa nekate yangu le najisettinga da automatic eri mu VLC nyiga ko bunyizi yo neji neji gurawo oza mu kirabye hmm. bwe kikola